Вон там наше животное ходит, которое само не знает, что оно хочет. То оно хочет туда, через минуту оно уже хочет назад. Гишуха, попы, отвернись от меня. Ничего, что я к тебе лицом. И чего там? А? Высоко сижу, на тебя гляжу. Фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр. Геша. Гешка. Хози посадил кота на шкаф и ушел. И говорит, смотри за ним. Ну вот я теперь смотрю. Да и все. А кто тебя доставать будет? Я не такая высокая. Хотя, конечно, тоже не особо низкая, но все равно. Ой, как он трахтит, Ой-ой-ой. Счастье полные штаны. Давай, Геш, поснимай нам там паутину. Нам очень нужно. Согласен, по рукам! не знаю, получится, нет? Ешь. Ну что, мне в вхожу звать? Что там? Паутина. Хитренький такой, главное. Кота сбагрил и ушел. А я тут теперь контролирую. Катя! Катя Лайн, зачем тебе эти коробки? На, да? Кеша? Кеша вылазит, ну <laughs> например. Ай-яй-яй, сейчас это плохо закончится, мне кажется. Так, ну давай, наверное, я тебя буду снимать, да? Да, иначе сейчас будет бадабум опять. Бадабум. Сейчас. Все, прилунились мы. Nice. Да, вот моя сумка, в которую тебе так надо было залезть. О, Терен уже хочет назад наверх. Да это просто. Полярность меняется на 180 градусов. Да, конечно, да, сейчас полезем снова наверх. Нет, все, все, не лезем мы. Нет, все. В комнату, в комнату заходим. Давай, давай, давай, давай. Нет. <laughs> Гишух. Гишуха. Нет, я тебя больше не подниму туда. Я тебя сняла то еле-еле. Скажите, пожалуйста, а какая цаца? Мась. Мась. Ну все, все, да, да. Поиграли и хватит. Давай, заходим. Заходим. Давай, давай, давай, давай. <laughs> Все. Все, все, все. Туда нельзя. Сюда нельзя. Туда нельзя. Туда нельзя. Сюда нельзя. Никуда нельзя.